Okay guys, aku Daniel. So, welcome to the escape. Okay, so hari ni aku dapat komen daripada seorang um, hamba Allah. Dan dia minta aku supaya buat satu video berkenaan dengan... Tadi Nemi ada post satu video pasal seorang... What? Ada seorang hamba Allah, iaitu seniman. Seorang um, pihak ahli seniman lah dan dia buat report lagi tentang isu filem babi ni ah ha. so aku dah tengok dah video dia full aku dah siap like lagi Okay, so hari ni aku akan mulakan dengan aku punya um rumusan it's not rumusan rumusan bukan conclusion um pendapat aku sendirilah Pepsi sedap loh. Okay, macam ni. Um apa yang aku tengok dalam filem eh dalam filem pula dalam apa yang Nemi cakap tadi filem ini diterbitkan bukan uh, ber, uh, berniat untuk me, me, memecah belahkan perpaduan bukan untuk memutuskan perpaduan antara satu kaum dan satu kaum yang lain niat Nemi untuk menghasilkan this film just for untuk um, kita memberi memberi nasihat dekat um, rakyat negara kita ni supaya jangan dah um, bergaduh antara kaum satu sama lain. Um, aku Daniel, aku selaku wakil daripada Melayu. Aku tak bias dekat siapa-siapa. Aku memang sokong semua kaum dalam Malaysia. Even kita ada Malay, kita ada Chinese, kita ada Indian dan kita ada banyak lagi etnik. Uh, even dekat Sabah dan Sarawak kita banyak etnik. Um, sumpah lah um, ah, bukan sumpah um, macam mana jujur honestly aku cakap Nemwi ni dia bukan nak menghasilkan filem untuk memecah kebelahkan kaum sebab dia dah ada 6 filem dan filem yang keenam dia ni title dia Nasi Lemak 1.0 so filem tu dia menceritakan tentang Kesultanan Melayu Melaka tak silap aku so aku tak ambil tahu sangat pasal filem tu nanti tu nanti okey tunggu jap Okay. Okay. Um, kata si Mamat ni aku aku aku sebenarnya takut juga nanti kena kecam kan. Okay, aku uh, cara aku akan berusaha sedaya upaya untuk cakap lapik. Aku tengok apa yang uh, ahli seniman tu berkata dia cakap apabila dia tengok trailer dan dia tengok poster memang dia kata totally Namvi ni nak memusnahkan perpaduan nak memecah belahkan antara kaum-kaum dan bangsa-bangsa di Malaysia ni ah, ah. itu satu dan seterusnya pula katanya dia uh, dia buat report ni ada satu lagi sebab atas pemalsuan dokumen ah Aku sebenarnya tak tahu lagi pasal pemasukan dokumen ni. Name we baru cakap tadi, dia cakap uh, kalau okay, sebelum ni dia title dia sekolah. Then bila dia dah siap editing semua dia dah siap settle um filem ni dia nak tukar title. So dia ikut dia punya pasal lah. Itu satu. Uh, dia ada hak dia then um, kalau film dia ni tayangkan dekat Malaysia Maybe dia boleh um, Dia boleh apply lagi sekali kan Dia apply dekat Finas untuk menukar title uh, Dia punya film But This film Only uh, tayangkan dekat Taiwan So why dia nak kena Dapatkan approval daripada Seniman Malaysia dan juga Pihak-pihak kerajaan Malaysia Ah, uh, Kalau ikutkan logik kan tadi Macam Nemi pun cakap Kalau korang nak tahu korang boleh tengok sendiri uh, video name we ni ada dekat dalam description aku akan letak nanti um, so apa yang aku nak cakap lagi ya aku sebenarnya tak ada idea dah untuk filem babi ni sebab aku dah banyak dah cakap dekat dalam uh, kat dalam video before this video sebelumnya so aku rasa um, Okay ni aku punya rumusan lah pendapat bila aku kesimpulan aku sendiri Bila seorang pengkarya seni ni Untuk dia menyuarakan dia punya Dia punya isi hati ni Social media is the platform untuk korang menyuarakan um, Menyuarakan suara hati korang Ah, Sebab uh, kita punya uh, Perdana Menteri sebelum ni iaitu Tun Dr. Mahathir pun pernah bercakap social media ni adalah platform untuk korang menyuarakan korang punya bantahan, korang punya isi hati, korang punya whatever, macam-macam. Ah, because social media ni adalah kebebasan bersuara. Ada tempat adalah tempat kebebasan untuk korang bersuara. Ah. So aku nak baca-baca ko aku nak baca sikit komen yang apa yang korang cakap dekat dalam aku punya video pasal Nemwi ah pasal uh, ah, NMV pasal about the film babi tu kan. So jap ya, wait aku buka. Hmm. Okay guys, um, insyaAllah aku akan keluarkan full album aku iaitu album terang. Uh, total dalam 17 lagu lebih kurang. Tu je lah Okay, then aku nak bacakan sedikit sebanyak tentang uh, baca komen-komen pasal Nemui ni pasal video LMB Banyak juga lah komen aku Aku mendapat um, Jaya Wait lah apa yang aku dah apa yang aku tengok kat dalam komen aku ni total aku punya audience dekat dalam video Namwi ni banyak yang Chinese. So aku eh aku bangga juga lah orang Chinese pun tengok aku punya video kan. Okay, aku ada satu komen yang aku pin. Uh, teruskan orang muda, pemikiran dan komen yang rasional. Okay, ini daripada Adrian Greg. Ini ada lagi. Um, ini berkomen 5 hours ago. Again, Bobby accused of um, accused of uh, forging documents. Uh, Namvi versus Seniman. Oh, ni uh, ni lah orang ni lah dia minta aku buat video lagi sekali pasal ni. Dia bagi link kat aku. Then ada one one day ago daripada Becky Gacha. Namwi is is very creative and talented. Support him. Must tengok isi kandungan dulu. We are family. India, Melayu, China. Bro, tanya anda seorang anda seorang pandang jauh ni. Ada tengok skrip cakap tak? Logic point-point ni bro. I dah subscribe bro ni. Make sure keluar video boleh tahan tau. Haha, anyway nice job. Okay, thank you uh, kepada Ben Gu Aku dah komen pun kat dia. Ni lagi daripada Sally Kong. A young mind with matured talks. Um, brother all the best and take care. Ni daripada Sally Kong. And then kita ada komen daripada Ken Hugh. Adik umur yang muda tetapi fikiran matang. Kalau semua anak-anak muda Malaysia, di Malaysia ni berfikiran matang seperti adik. Pasti negara Malaysia akan bertambah lebih baik kelak. Thank you Ken Hugh. <laughs> okay. Ini aku tak nak baca tak elok. Ini daripada Sarah Syafiqah. One week ago. Nemi gunakan bakat dan kelebihan yang ada untuk berkarya. Tapi Malaysia tak pandang semua tu. Aku bukanlah nak kutuk Malaysia ni sebab because Malaysia ni tempat kita lahir kan. Tempat kita membesar. Dan tanah air kita. Dia bukan pasal Malaysia ni yang salah dia. Dia pasal kita punya sistem untuk Ah, minta maaf cakap awal disclaimer aku minta maaf awal-awal Malaysia ni memerlukan satu sistem yang baru untuk mentadbir bukan mentadbir untuk mengawal bukan mengawal untuk me ah susahnya nak cakap senanglah untuk memeriahkan lagi kita punya industri filem industri seni kita ni sekarang apa yang aku tengok uh, based on my based on my opinion apa yang aku tengok kat dalam filem Malaysia dan juga filem uh, drama-drama dekat Malaysia ni totally banyak drama yang di recycle dia punya skrip. Aku tak ada bukti pun pasal benda ni tapi kita boleh nampak tau dekat dalam TV sekarang ni. Just dia orang tukarkan dia punya actor, tukarkan dia orang twistkan sikit, then dia orang tukarkan uh, name of character, tukar title then shoot then roll semua, editing setup semua upload kat TV. Kat stesen TV. So kita nampak benda ni macam bila kita tengok uh, tengok kadang kita tengok macam drama ni kan. Eh drama ni macam samalah dengan drama yang 4 tahun lepas. Because dia orang recycle balik drama yang 4 tahun lepas tu. Dia orang bawa balik skrip tu dan dia orang ubah sikit-sikit. Dan dia orang jadikan satu drama yang baru. Dengan teknik kamera yang baru Dengan equipment yang lebih canggih Dia nak menutup Padahal orang lebih mementingkan Kita punya story Kita punya penyampaian cerita tu Ah, Itu pendapat aku lah <laughs> pendapat aku uh, betul kita memerlukan uh, cara yang baru untuk untuk mengembangkan lagi bakat-bakat yang ada dekat dalam negara kita ni kita dah banyak pelakon kita dah banyak pelakon kita betul memang banyak bakat dekat dalam Malaysia ni tetapi kita kurang orang yang untuk uh, menghasilkan satu jalan cerita satu jalan filem yang menarik yang hebat untuk kita paparkan dekat seluruh rakyat Malaysia kalau kita tengok seperti Hollywood kita tengok ke okay, uh, Korean drama orang memang hebat dalam menghasilkan drama even kalau kita tengok US pun ada je orang buat filem yang mem, macam mengkritik ataupun memerli pihak-pihak yang tertentu tapi tengok filem tu jalan lancar uh, filem tu sampai kat negara kita kita boleh je tengok filem tu ah uh, tu satulah then um, macam kat Malaysia ni Kita kena juga Kita bukan tak boleh Sebenarnya kita lagi hebat Daripada dia orang Kita boleh Tapi Itulah kita punya negara ni um, Kita punya lembaga Lapisan ni memang Kurang Aku cakap yang elok Kurang Menyeronokkan sikit lah uh, Kadang ada filem tu yang macam Sedikit je part dia yang untuk memerli sesetengah pihak Ataupun ada isu sikit je uh, Part yang tu akan di-crop Akan di-trim So filem tu akan menjadi tak best lah Ada satu part yang dibuang Tiba-tiba dia jump dengan cara yang tak best lah uh, Satu scene ni pergi ke satu scene dia jump dengan cara yang tak best So aku rasa tu memang uh, kurang lah untuk filem Malaysia ni So ada banyak-banyak lagi ni Aku ucapkan thank you lah dekat korang kerana korang uh, still tengok video pasal babi ni Aku bukannya famous mana pun kan tapi aku berjaya lah mengumpul 1167 views just um 2 weeks. Bangga juga ah banyak juga ah. So thank you, thank you so much kat korang. So guys, aku rasa sampai situ je Um kalau korang suka video ni bagi kita orang like kalau rasa video ni perlu improve lagi kita orang kena buat improve untuk video akan datang korang just komen dia dekat dekat uh, komen kat bawah subscribe share dekat social media. Itulah kot. Okay, bye. Assalamualaikum. Escape in house. Peace. Assalamualaikum.